のお前たちではアースガルズを揺るがすことなどできないわ準備はいいか一度近畿の本のページをめくるともう運命に逆らうことはできない無垢なる魂神々の祝福があなたと共にありますように 全ての望みに応えるのであればそれ相応の対価を支払わなければならん愛によって結ばれた契約はぬくもりある絆なのにゃ禁忌の扉は開かれた魔法の源を探しに行け君の前に新たな道が開かれる やがてエレメントは無限の中で再定義される光の中で祈るのです暗黒から私たちをお守りください生命を作り出す いいやこれは消化交換だ僕と契約した自然の精霊たちよ一緒に冒険へ出